mani do Sapazanga, Puto Bruno Kinga, puto amizade com a nova dica estulamba. Assim, assim Puto na grelha, DJ Manquina, DJ Alexa e aquela paz não tem nada ali. Hoje tô muito deep com todo o meu gang, baby, nem morrer nem vou nem de radas. Eu deixo então cheio de jeans até quando tô no meu blaga. Eu sou na jeans, eu tô a pipi, pipi, na tua namorada. Quem disse que rapper não dança assim, quando tô boa, eu só fico like assim, assim, assim. assim. Así, así, así, yeah, yeah. Quem dice que rapper não dança así? Cuando eu tô guardado eu só fico like Así, así, trip, yeah. Tá na beat, então me seguir, yeah. Elas chateiam porque sabem que é duro aquilo do meu time, yeah, yeah, yeah. Olhem como time, ah, ah. Sobre fly, eu tô flash, eu tô play, ela tem, assim, assim, ah. Fica com branco e fita, então me seguir, yeah. Foca tua bi, ah. Panemi, ela guluais, isso da drip, é. Ela me quer mesmo sem nenhum convite, Shani no, essa com conjuntivite, é. Vou matar, che, ou assim, assim. Vou lhe matar, che, ou assim. Vou lhe matar, che, ou assim. Assim, os rimas da gente Pra não dançar assim, quando eu tô boado eu só fico like Assim, assim, assim, assim quando eu tô boado eu só fico lá. leve. disse que um rapper não dança? Tô tirar o suco, eu tô tirar o tanque. Eu te ligo, eu nunca dou confiança. Tô focado em fazer minha ratante. Cara me liga, mas sabe, tô bicho. Ela cola, pois sabe, sou misto. Me diz eu sempre boto nunca freak. Com coração já vou te servir. Assim que vim, tô de patim. Cara não vai ver meu fim. Por isso que eu tá Billy tinta, da bitch, estão olhando pra mim. Depois eu tô perder a postura. Estoy toda de PGB tá longa pra minha cuca Então manda birra pra mim Hoje estou muito deep com todo mundo, meu gang Baby, de morrer em fone de radas Eu deixo então eu de jeans Até quando tô no meu braga eu nem jeans, eu tô a pipi bibi na tua namorada Quem disse que rapper não dança assim Quando eu tô boado eu só fico like Assim, assim, assim, assim, assim to feel cool like I see why, I see why, I see why, I see why, I see why, I see why. Quem disse que like